Друзья, и снова здравствуйте! Сегодня мы продолжаем выпускать серию игр по слот-аппаратам. Данное видео мы начали выпускать еще с февраля месяца. И если вам нравятся такие игры и вы любите покрутить барабаны в надежде, что вам выпадет какой-нибудь крупный бонус, то вы можете посмотреть у меня на канале все то, что мне выпадало. Для этого вам нужно зайти в плейлист и выбрать «Казино на Покер Старс. Игры на деньги». А если вы сразу хотите перейти, то можете просто нажать ссылку над этим видео. И если вам понравился какой-нибудь слот-аппарат, то вы уже можете себя потом спокойно зайти и начать крутить эти, на мой взгляд, загадочные машины по выжиманию денег. Ну а мы сегодня будем играть в слот-машину, которая называется Stars Mega Spin. И давайте уже быстрее начнем смотреть, что же нам сегодня приготовила госпожа Удача. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank